Хочу нагадати, е, ми спілкувалися з головним столичним міліціонером паном Терещуком. Е, за його словами, є вже затримані, е, є постраждалі з боку правоохоронців. А все тут, що зараз Ух! пролунав дуже сильний вибух, найсильніший, найсильніший за останню годину. Що це було, ми поки що не знаємо. Але тут кров, кров поранило, поранило людину. Людину поранило, щось потрапило в око, все око в крові. Зараз кличуть медиків. Друзі, хочу сказати, що це вже занадто. Це вже занадто. Хтось втрачає свідомість правоохоронців біля мене. Зараз надають першу медичну допомогу. Поздно. <laughs> Хорошее место занял.